hello and welcome friends my SQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो माई एसक्यूएल को लेकर के माई एसक्यूएल में अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं हालांकि मैंने पहले ही सब कुछ बता रखा है लेकिन फिर भी आज आपको बताता हूं कि माई एसक्यूएल में अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा और बने हुए डेटाबेसेस को एक साथ देखना है तो हमें क्या करना होगा कौन सा कमांड लिखना होगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यहां से माई एसक्यूएल को ओपन करता हूं तो यहां पर टाइप करता हूं माई एसक्यूएल जैसे ही टाइप करूंगा तो यहां पर my SQL eight point zero command line client यहां पर दिखेगा क्लिक कर दीजिएगा जो भी पासवर्ड आपने तय किया हो वो पासवर्ड डालिएगा इंस्टॉल करते वक्त जो पासवर्ड दिया हो आपने वही पासवर्ड आपको डालना है फिर ये इस तरीके का सिनेरियो ओपन हो जाता है ठीक है अब यहां पर अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस इस तरीके से लिखेगा क्रिएट तो लिखेगा डेटाबेस तो यहां पर डेटाबेस आप बना पाएंगे तो ये लिख दिया क्रिएट डेटाबेस लिखने के बाद उस डेटाबेस का नाम दे दीजिए जैसे मैंने दे दिया स्कूल डी यानी स्कूल का डेटाबेस स्कूल डी देना है आ, यहां पर स्पेलिंग गलत हो गई S C H double O L school D ठीक है और यहां से टर्मिनेट कर दीजिए टर्मिनेट करना यानी सेमीकोलन दे दीजिए जैसे ही सेमीकोलन देंगे तो यहां पर लिखा हुआ आ गया है query okay one row affected यानी आपका डेटाबेस बन गया क्या प्रूफ है कि आपका डेटाबेस बना आपने डेटाबेस किस नाम से बनाया स्कूल डी नाम से तो ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं लिखने वाला हूं एक कमांड जैसे लिखा मैंने शो डेटा बेसेज तो आपको लिखना है show databases show database नहीं अगर सो डेटा बेस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा सो डेटा बेसेज लिखना है और यहां टर्मिनेट करके एंटर कर देना है तो यहां पर देखिए कस्टमर डी नाम से डेटाबेस बना हुआ है इंफॉर्मेशन स्कीमा ये तो पहले से दिया होता है और यहां पर देखिए प्रोडक्ट नाम से बना हुआ है प्रोडक्ट डेटाबेस बना हुआ है स्कूल नाम से बना है स्कूल आईडी से बना है स्टूडेंट के नाम से बना है स्टूडेंट डी के नाम से बना है स्टूडेंट टी के नाम से बना है देख सकते हैं हमने बनाया था स्कूल डी के नाम से तो यहाँ पे स्कूल डी यानी स्कूल डेटाबेस ये बना हुआ है क्लियर तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने डेटाबेसेस आपके पास बने हुए हैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी